Hüseyn Arif, Yaşıl İşıq Təbiyyət vurğunu, torpaq oğluyam, İlk dəfə əlimi ağaclar sıxıb, Dağlarda meşəyə düşən yanğının tüstüsü evimdə başımdan çıxıb, Düzdə seyr etdikcə məğrur çınarı, Qartal balası tək qanadlanmışam, Yaşını kimsədən öyrənməsəm də, babam Koroğluya yaşıd sanmışam.'' Hər dəm bir sümbüldür, hər toxum bir tax, hər ştil bir neymət, bir yaraşıqdır. Baharda açılan hər yaşıl düymə bir yaşıl şölədir, yaşıl işıqdır. Bir ağac əksəydi hərə həyatda, torpaq quraqlıqdan verməzdi xəbər. Çoxdan Abşeronun boz yaxasını ilmələr bəzərdi, yaşıl ilmələr ağaclar əksəydik, nəhəng ağaclar doğma Abşeronun torpaqlarında. Susub çəkilərdi qınına xəzri, kəsərdi hayküyü gilavarın da. Torpağın sinəsi cadarlamazdı, torpaq müqəddəsdi, torpaq əzizdi. Axı ana torpaq demişik ona, ananı qorumaq vəzifəmizdi. Kəkliklər ötürkən daşda, qayada, xoşdur ötənləri gətirmək yada. Bir ipək çəməndə, bir göy talada sakitcə dincəlib gələndən soruş. Bir yaşıl ümmandı, açıb qoynunu, görünməz sahili, bilinməz sonu, bir deyil, beş deyil onun vurğunu, demirəm meşəni təkməndən soruş.''